Maska jest wyrazem zjednoczonej walki dobra ze złem, za którą stoi człowiek. 5 listopada jest dniem wystąpienia przeciwko nieuczciwej władzy. Władzy tak nieuczciwej, że pozostawia budynki takie jak ten na pastwę deweloperów, podczas kiedy są wpisane na listę zabytków, dziedzictwa kulturalnego całej ludzkości. o godzinie 20 na całym świecie ludzie w maskach wyjdą na najważniejsze place miast, aby zamanifestować swój sprzeciw przeciwko nieuczciwości władzy. Będzie ciepło. Jesteśmy legionem. Nie zapominamy, nie wybaczamy.